ये ये भाई ये बाप रे ये कौन है अरे पिसा लेकर तू I was है हर कोई थोड़ी ना मारा है है भाई मैं कैसे आऊँ मैं मर जाऊंगा सीधा मर जाऊंगा आऊ बोल बोल मरूंगा कहाँ भाई गलत है रुक जाते मैं पूरा चुपचाप लेटा था देखने के लिए कि क्या होगा भाई नॉक किया उसने ओ भाई ओ भाई बेबलेट खेल रहे हो तुम क्यों भाई क्यों ओए ये क्या तेरे में ऐसी माँ चोरी हुआ ना बहन के लौड़े लेटा के बहन के लौड़े बिना तेल का तेरा बाप भी नहीं है पहचाना माधर चोर ये हैक जो कूद रहा है ना गांड में बेरी लाल के मुंह से निकाल लूंगा बहन के लौड़े झाटू तेरी माँ कुत्ता चोद। तेरी माँ का भोसड़ा बहन चोद भिखारी के छोरे बहन के लौड़े okay done Run along the edges of the zone. Excellent work. स्लैम कर रहा हूँ ठीक है हाँ, आ जाओ जाओ जाओ जल्दी स्लैम करो आ जाओ दीपक पीछे से बंदा पीछे से अरे भाई खा गया हेल गया अरे भाई ये कैसे दिख गया इसको कैसे दिख गया क्या कर रहा है क्या कर रहे वो देखिए एक इसका टीममेट नॉक किया हाँ। ओए knock you red guys okay now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, भाई साहब बहुत ही प्यारा okay okay boundary ball boundary ball काफी आगे करके आराम से निकालो कोई कोई ढाई नहीं है ऊपर वाला कौन है बे ऊपर वाला कौन है Everybody wanna do the same thing, yo. And I maintain. Wanna song, go mainstream. अरे बतू का आवाज नहीं आ रहा लेकिन ये भाई ये बाप रे ये कौन है अरे ए तू गाड़ी लेके सबको उड़ा ये ऐसे कौन करता है अबे इसको पागल कुत्ते के भाई ने काटे रहे क्या ये कौन सा हैक है आयुष सफर टक्कर गाड़ी हैक काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है मतलब मुझे लग रहा है अब भी जस्ट ब्रेकअप हुए है एक तो ब्रेकअप हुए है या फिर इसको पीटा है किसी ने कुत्ते की तरह राग काट रहा है गेम बेदर आयुष सफर माणसं की तरह ऐक गया काच ऐक अस्तित्वच तो नव्हतं रे त्याचं अस्तित्व है मानसा मानुष का अस्तित्व ही मिटा रहा है अस्तित्व ही मिटा रहा है खेलने का हक ही नहीं है ऐसे किसी को यहाँ पे